I habeenay maalin aan ka daalina sidoo qoshayaal sidoo kale iyo waxa kale sidoo qoshayaal rabadaan mubaarak calay somo, sonar, manar, ahora somo. Düşünsem tirnesi waan alla soomo soma soma soma ramadaan alla soomo soma soma soma ramadaan alla soomo soma soma soma ramadaan alla soomo soma soma soma ramadaan alla soomo 我。

سهل يينا ودافيني رمضان الله الصوم صوم صوم صوم رمضان الله الصوم صوم صوم صوم رمضان الله الصوم صوم صوم صوم رمضان الله الصوم صوم صوم صوم شي سمهينا سمهرينا تمامكم سرقلوا كموري سيبي غيينا قدافيني رمضان هلا الصوم سيبي غيينا قدافيني رمضان هلا الصوم صوم صوم صوم رمضان هلا الصوم soma soma Ramadan Allah soma Soma soma soma Ramadan Allah soma Soma soma soma Ramadan Allah soma Ramadan hawa soma Siyariyei na budafine Ramadan hawa soma Soma, soma, soma Ramadan hawa soma Soma, soma, soma Ramadan hawa soma Soma, soma, soma soma soma şakammalar Allah soma Soma soma soma şakammalar Allah soma Soma soma soma şakammalar Allah soma Soma soma soma şakammalar Allah soma